سلام و درود وقتتون به خیر عزیزان همراه به این درس و به این کلیپ خوش آمدید در خدمت شما این با درس جدیدی از مجموعه دروس آموزنده انگلیسی مثلاب خوردن و در این کلیپ قراره در مورد فعلهای عبارتی یا فریزل ورب هایی که با فعل پت ساخته میشن با هم صحبت کنیم امید که براتون مفید فایده باشه و بر دانش انگلیسیتون افزوده بشه دوستان از قدیم گفتن رنگ ترین مداد ها از قوی ترین حافظه ها قوی ترن. به این نکته اشاره کردیم که اهمیت روال رونویسی مثال ها رو براتون روشن کنیم. برای تثبیت یادگیری مطالبی که وقت میذارید و اونها رو در قالب کلیپ میبینید همیشه تاکید کردیم و بازم میگیم مثال ها رو در قسمت کامنت بنویسید بعد از این رونویسی که بسیار نقش مهمی در یادگیری شما داره با صدای رسا اونا رو بخونید صدای خودتون رو ضبط کنید و با تلفظ درست موجود در این کلیپ مقایسه کنید. به این اکتفا نکنید که صرفا ها رو بشنوید و تصور کنید که به خاطر سپردیدشون. نویسی و روخانی طبق روشی که ما خدمتتون عنوان کنیم گام بسیار مهمیه در فرایند یادگیری پایدارتون. میمونه یک نکته لطفاً به خاطر داشته باشید که کانال خودتون انگلیسی مثلاب خوردن رو follow یا subscribe کنید تا در جریان جدیدترین درس های آموزشی ما قرار بگیرید و از اونها بهره کافی رو ببرید. خب بریم سراغ فعل های عبارتی که با put ساخته میشن معنی و مثال های اونها رو هم ببینیم، بشنویم، رونویسی کنیم، روخوانی کنیم و یاد بگیریم. خب عزیزان عامترین معنی پوت قرار دادنه اما مسلما معانی خیلی زیادی براش وجود داره و با کلماتی که با اون ترکیب میسازن معانی بسیار متفاوتی به وجود میاد که کاربردهای زیادی هم دارن گوش میدیم با هم پوت اساید پوت اساید پوت اساید به معنی ذخیره کردن و کنار گذاشتن put ساید put aside به جمله مثال دقت می کنیم با هم We have to put some money aside for our trip to New York. We have to put some money aside for our trip to New York. ما باید کمی پول برای سفرمون به نیویورک کنار بگذاریم. We have to put some money aside for our trip to New York. We have to put some money aside for our trip to New York. We will put this dress aside for you. We will put this dress aside for you. ما این پیراهن مجلسی رو برای شما کنار خواهیم گذاشت. We will put this dress aside for you. We will put the stress aside for you. Maury and Mark became really good friends once they put their differences aside. Maury and Mark became really good friends once they put their differences aside. موری و مارک واقعا دوستان خوبی شدند وقتی که تفاوتهاشون رو کنار گذاشتند. Maury and Mark became really good friends once they put their differences aside. Maury and Mark became really good friends once they put their differences aside. Put up with. Put up with به معنی تحمل کردن چیزی تاب آوردن با شرایط و یا به عبارتی سوختن و ساختن. Put up with Put up with دقت کنیم به مثال The neighbors couldn't put up with our noise anymore and they called the police. The neighbors couldn't put up with our noise anymore and they called the police. همسایه ها نتونستن با سر صدای ما بیشتر از این تاپ بیارن و به پلیس زنگ زدند. The neighbors couldn't put up with our noise anymore and they called the police. و به پلیس زنگ زدند. The neighbors couldn't put up with our noise anymore and they called the police. We have to put up with her habit of saying out loud what Tara thinks. We have to put up with her habit of saying out loud what Tara thinks. ما باید به عادت بلند بلند گفتن افکار تارا عادت کنیم. در واقع باید باهاش کنار بیایم. We have to put up with her habit of saying out loud what Tara thinks. We have to put up with her habit of saying out loud what Tara thinks. Put off. Put off. Put off به معنی به تعویق و تأخیر انداختن. Put off. Put off. به جمله مثال دقت کنیم. We need to put off our trip to Canada this year. We need to put off our trip to Canada this year. ما امسال باید سفرمون به کانادا رو به تعویق بندازیم. We need to put off our trip to Canada this year. We need to put off our trip to Canada this year. Put away. Put away. away معانی متفاوت و زیادی براش در نظر گرفته شده. تمیز کردن، ذخیره کردن، گذاشتن چیزی سر جاش بعد از استفاده از اون، زندانی کردن و پسنداز کردن پول. put away به جملات مثال با هم دقت کنیم. Please put away your toys children. Please put away your toys children. بچه ها لطفا اسباب بازی هاتون رو سر جاش بگذارید. Please put away your toys children. Please put away your toys, children. I will put away my motorcycle in the garage. I will put away my motorcycle in the garage. من موتورسیکلتم رو در گاراژ سر جای خودش خواهم گذاشت. I will put away my motorcycle in the garage. I will put away my motorcycle in the garage. They put Peter away for more than 20 years. They put Peter away for more than 20 years. اونها پیتر رو برای بیش از 20 سال در زندان انداختند. They put Peter away for more than 20 years. They put Peter away for more than twenty years. Tara put some money away for her future children. Tara put some money away for her future children. Tara مقداری پول برای فرزندان آیندهش پسنداز کرد. ترا put some money away for her future children. ترا put some money away for her future children. Put through put through ارتباط تلفنی فردی رو وصل کردن و یا برای فردی مشکل ایجاد کردن put through put through به جمله مثال دقت کنیم I will put you through to the general manager. Hold on a minute. I will put you through to the general manager. Hold on a minute. من شما رو به مدیر عمومی وصل خواهم کرد. یه دقیقه صبر کنید. I will put you through to the general manager. Hold on a minute. I will put you through to the general manager. Hold on a minute. Tara put me through a lot of trouble at work today. Tara put me through a lot of trouble at work today. تارا امروز منو به دردسر بزرگی در سر کار انداخت. تارا put me through a lot of trouble at work today. Tara put me through a lot of trouble at work today. Put out put out به معنی خاموش کردن put out put out به مثال ها دقت کنیم با هم Jack put out that fire pretty quickly Jack put out that fire pretty quickly. Jack اون آتش رو به سرعت خاموش کرد. Jack put out that fire pretty quickly. Jack put out that fire pretty quickly. Maury put out his cigarette and went to bed. موری put out his cigarette and went to bed. موری سیگارش رو خاموش کرد و به رخت خواب رفت. دوستان به این نکته دقت کنید. در این جمله ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چرا تو بخش اول پت به شکل حال اومده و بخش دوم جمله فعل went رو داریم که گذشته فعل گوه. اما باید اینو خدمتون بگم که شکل گذشته فعل پوت همون پته این فعل از فعلایی که شکل اول و دومشون یکی هن. در زم اگه بخش اول جمله حال ساده بود یعنی شکمون رو این رفت که جمله ممکنه حال ساده باشه به خاطر وجود فائل سوم شخص اینجا موری رو داریم به عنوان هی بایستی پوت حتما اسم می گرفت و میشد پوتس که این اتفاق نیفتاده و ما از این طریق مطمئن میشیم که جمله ما گذشته ساده است. سیمپل پسته. موری put out his cigarette and went to bed. Mori put out his cigarette and went to bed. Put up پتاب پتاب به معنی غذا و مسکن دادن از طرفی به معنی افزایش قیمت چیزی پتاب پتاب مثال ها رو با هم بریم give them a call and they will put you up for a few nights. Give them a call and they will put you up for a few nights. به اونها زنگی بزن و اونها برای چند شب به تو اسکان و خوراک خواهند داد. Give them a call and they will put you up for a few nights. Give them a call and they will put you up for a few nights. The government has put up the gas prices again. The government has put up the gas prices again. حکومت باید دوباره قیمت بنزین رو بالا ببره. البته اصلا ایده خوبی نیست. The government has put up the gas prices again. The government has put up the gas prices again. Put down. put down put down به معنی توهین کردن چیز سنگینی رو زمین گذاشتن و پرداختن ودی است put down put down به مثال ها دقت کنیم My boss is constantly putting me down in front of everyone. My boss is constantly putting me down in front of everyone. رئیسم پی در پی جلوی همگان به من توهین می کند. My boss is constantly putting me down in front of everyone. My boss is constantly putting me down in front of everyone. I asked Maury to put the heavy box down. I asked Maury to put the heavy box down. من از موری خواستم که جعبه سنگین رو زمین بگذاره. I asked Mori to put the heavy box down. I asked Mori to put the heavy box down. I put the first $2,000 down on my new car. I put the first $2,000 down on my new car. من اولین 2000 دلار ودیعه ماشین جدیدم رو پرداخت کردم. مبارکتون باشه. I put the first $2,000 down on my new car. I put the first $2,000 down on my new car. Put across. Put across. به معنی تبادل کردن چیزی. Put across. Put across. Maury put his ideas across pretty clearly. Maury put his ideas across pretty clearly. موری ایده هایش را با شفافیت تبادل کرد یا اونها را انتقال داد. موری put his ideas across pretty clearly. Mori put his ideas across pretty clearly. Put on. Put on. Put on به معنی لباس پوشیدن و به معنی وزن گرفتن. پتان پتان به جملات مثال دقت کنیم ترا پوت آن ای گورجس درس ترا پوت آن ای درس ترا یک لباس دلربا پوشید ترا پتان آن ای گورجس درس ترا پوت آن ای گورجس Lily put on 15 kilos during the summer. Lily put on 15 kilos during the summer. لیلی در طول تابستان 15 کیلو وزن گرفت. در واقع وزن اضافه کرد. Lily put on 15 kilos during the summer. Lily Put on 15 kilos during the summer. Put back. Put back. Put back به معنی قرار دادن چیزی در جایی که قبلا بوده. Put back. Put back. Please put all the books back on the shelf. Please put all the books back on the shelf. لطفا همه کتاب ها رو سر جای خودشون در قفسه بگذارید. Please put all the books back on the shelf. Please put all the books back on the shelf put in put in put in به معنی ایجاد وقفه در صحبت یا کمک مالی کردن و اعانه دادن put in put in مثال ها رو دقت کنیم با هم. Julie put in his boss's speech during the meeting. Julie put in his boss's speech during the meeting. جولی در خلال نشست وسط حرف رئیسش پرید. جولی put in his boss's speech during the meeting. Julie put in his boss's speech during the meeting. Julie Every employee need to put in $10 for Jessica's birthday. Every employee need to put in $10 for Jessica's birthday. لازمه که هر کارمند 10 دلار برای تولد جسیکا کمک مالی بکنه. Every employee need to put in $10 for Jessica's birthday. Every employee need to put in $10 for Jessica's birthday. یک نکته رو دوستان باید خدمتتون عرض کنیم این فعل های عبارتی ممکنه معنی دیگری هم داشته باشند که همه رو در کتاب جامعه فعل های عبارتی انگلیسی مثلاب خوردن بیان کرده ایم که آدرس دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب در قسمت توضیحات این ویدیو تقدیم حضور شما عزیزان شده. خدا قوت عزیزان آفرین بر شما و همتتون همینطور با انگیزه و مستمر ادامه بدید. برای اینکه این فریزل ورب ها رو که در این درس با پوت برای شما در نظر گرفته شده بودند کاملا یاد بگیرید و در ذهنتون تثبیت بشه لطفا مثال ها رو در قسمت کامنت بنویسید بعد از رونویسی با صدای رسا روخانی کنید روخانی رو با تلفظ درست مطابق آنچه در این کلیپ شنیدید انجام بدید تا ایرادات احتمالی تلفظتون از بین بره بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما رو در کانال انگلیسی مثلاب خوردن همراهی می کنید. این ویدیو و سایر ویدیوهای آموزشی ما رو با دیگران به اشتراک بگذارید. کانال انگلیسی مثلاب خوردن رو هم به اونها معرفی کنید. ایام به کام خداوند قرین لحظه هاتون.